मसारे ही फिटी नारे आने रहा जे बेसरी नारे मासी हाँ जे के तो जारे तिहारी थुई तोनी हुआरी रोसेता आ वारो का जे मैंने चिरी रोता जेरे वहाँ द्वारे नी हुआतिया ख्वामा के जारे तिहारी थुई तो आंजुआ तो फानो आरी रे जाऊजू इनी हाँ मसाने जेरे तो आंजुआ रे बारो हेसुता क्रिस्तो ख्वामा के वारो कारी रोता हीरा masani tikitire arire masana jauju iniha je. Postoka masana ni taniha. Je varos kainane kamairo je kune kamanatiro. Tusu jure kamairo jure varos kairo kune kamanatiro. Nire Jesús ane toboinare. Ani jau tusu Jesús tuero kajare. A kajaro o seni jaure tiro sane. Postoka ta masana ni niha. Kira masamene kariro yera ñetu tinane yera ñonoka. Nire Jesús. Tuanichi tiona Jesús reño tirore masenana sabasi kamañiskamoi. Kiro Jesús to buena mene mascariro yu. Jesús to kairiro rose to pario apa duhi. Ya duhi chiñino Simón Pedro yure tuamoka mene yoaño siniture. Jesús tirore diro serenino ni bukari Jesús. sane ni tu amo camera yo sinito tu yine Pedro. Tu aniche yuse Jesús caca en tu giro, y que sinito tirole. Pues, toro, tirole ni ni harimu, ¿eh? ni sinito ni yu. Aripa onen darabana, soa, lleva tiro se tiro tahira, yira ño tiro. Ni de Jesús, ani tu su tipato daraba, nario le soa tu su, tire juda de Simón Iscariote masqueno le Ayo apane y baro mastino se judare ñano yo a tus tirihire. Ajiro Jesús tiro le damos senine. Me yo a le kere yo a baraño gama. Nire Jesús judare. Tu chitiona sa mesa puluhina Jesús judare tonirire no aro te oyerai. Kaina oseni te otumai. Juda sanillero le Ajiro bosene muy sachiti nuchiristiro huascare Jesús judare opaco narenillero levatustiro nimboka Jesús niti otomesa kaina aya juda tipare ñatesy vihava're tovihari pha ñamihíre tuã vihari baro osẽnire Jesús Mipi pinitare yı masyno kuamakı baroskariro yı tuariro yı hiatiare ñonoka kuamakı masãre Ahiki kwamaka totuariro tohiare ñoikayese. Ahiro kwamaka totuare yeñochuntirose yeyatuakane mipupinitare ñonotaro nina. Yepona yekaina tuoga. Manda chorika musamene hisinika. Yiwari baro yere maskanaka musa. Ahiki manikoya judío masare yenirirose ta masakane niha जेवा तोरे महसा सेवा महसेरा तेना जेने रोसेता महसा खन आने जाऊहा वामा दुहतिया रे महसा ने जाऊ था महसा मैंने महकैनाने खाएगा महसा महसा ने जे खाई रोसेता महसा मैंने महकैनाने खाएगा आहे ना महसा मैंने महकैनाने महसा खाए छे निया जे जाई ना महसा हियारे महसिया का पाईना निरे हेसू सारे tuanichi Simón Pedro Jesús de once ni sinito yene. Pitoro, no opu aikarim, eh? Nine Pedro. Yuva topure mi pure yumene va más sierra rama. Mi pure va más sierra paita baro yikai va akuka. Nine Jesús Pedro. Pitoro, do sa que mi pure mumene va más sierra bocare yu. Yureti eh? mojando apachita mune ne duusi yu. Nine Pedro Jesús. Ati hari mana Timah dua pacinta menjadi dua erikari. Posto kata mana ni niha. Karaka todu topano hesure masyera ha ni kamu painare. Tiata ani kamu. Nire Jesus Pedro re.